baik itu kompos atau pupuk organik dari alam-alam sekitar kita. Misalnya dari dedaunan, pelepah pisang, dari eh, kotoran hewan, dari apa termasuk juga dari air cucian beras. Saya dulu uh, mengubah pekerjaan karena saya pengen sukses menjadi penderes gula kelapa dan hasilnya juga sangat meningkat kepada bekerja logging. Saya pengen mengubah karena kecapean dan ditangkap-tangkap polisi terus. So therefore, the potential emission that happen if you are opening this area into pulp and paper, we got credit for. So that's why it's more of a call avoid deforestation project or avoid plant deforestation. So our, strength of our project is working closely with communities. We're actually putting community as our shareholders, not just as stakeholders. And um, of course, with, uh, with the peatland uh, restoration and conservation, we actually are mitigating climate change. adalah 45 yang dimanfaatkan yaitu adalah kayu 95 non kayu potensi itu belum dimanfaatkan di situ ada usaha jasa lingkungan ada pemungutan hasil kayu dan sebagainya belum dimanfaatkan It's quite impressive how The, the, there's a really a partnership between the implementer and the local, the 34 communities that are in the buffer area of the, of the project and the the implementers are really working for these sort of local-based solutions, so not only a focus on avoided deforestation and avoided degradation of, of the, the core peatland area, but, but really focused on promoting local rights and, and local livelihoods.